伝う雫に 心は波に溶け込んだそこに耐える幾千のことだま僕の居場所はここなの果てる空はもう遥か遠くへとなくした想いを集めた船は 降りたままたたずんでる単調な存在理由を掲げた旗が揺れる僕のそばで今もいつまでも夢見てた海の青消える星のように儚い の後空が割れて光差し込むように僕に手を差し伸べてた君の声はそう優しさに満ちた、oh oh、なくした思いを集めた船は風を受けて進むだけの定め簡単な存在理由を せくれた君の言葉胸に秘めていつまでも夢見てた空の青そこにあった希望 夢見てた空の青そこにあった自分を Hey.